मोहब्बत में मुकर जाना ज़रूरी हो गया था पलट के अपने घर जाना ज़रूरी हो गया था नज़रअंदाज करने की सज़ा देनी थी तुझको तेरे दिल में उतर जाना ज़रूरी हो गया था